Ah, hukum Allah buat benar-benar eh, yang haram sudah pun menjadi biasa. Sehingga ulama banyak katanya tukar agama ni pagi petang. Pagi duduk dalam Islam, petang jadi kafe. Setengah orang sekerat hari ya duduk dalam agama asal. Petang siapa kau malam esok, pergi siapa kau pagi semula duduk dalam kafir dah. Tahap agama ni supaya dengan pakai baju, pakai seluar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم أخرجنا لهم دار دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Ayat 82 sampai 86 surah An-Naml. Mula daripada ayat ni sampai ke hampir-hampir akhir surah Allah Taala firman hubungnya dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku sebagai tanda hari kiamat yang besar dan berlakunya hari kiamat. Sehingga surga dan neraka. Allah firman ayat 82 ni dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia. Hukumnya di sini belum daripada Allah buat keputusan di akhirat tapi iaitu waqa'al qawlu alaihim maknanya penetapan daripada Allah Taala yang akan berlaku di akhir-akhir zaman dekat-dekat dengan nak kiamat tuhan waktu waktu baik gapo tu akhrajna lahum dabbatan minal ard kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi jenis nate yang paling pelik nak kata nate apa ni jenis setengah-setengah royak katanya seperti rima seperti nate kaki pak setengah royak katanya seperti nate kaki dua supaya burung besar ada sayap ada belaka khilaf ulama dalam pimpinan Ar-Rahman dia cerita 1287 tatkala hampir hari kiamat akan berlakulah berbagai-bagai peristiwa yang mengerikan. Peristiwa yang menakutkan. Salah satu di antaranya ialah lahirnya binatang Da'batul ard. Ini yang keadaannya hanya Allah jua yang mengetahuinya. Ini ha, dia panggil, dia ambil tengah-tengah. Tak ada Royak katanya menata tu pasai mana, pasai mana. Tapi perkataan ni yang disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari lah. Ibu bukan, bukan. Ibnu Juraij daripada Ibnu Zubair. Dia cerita panjang. nate nata, yang akan keluar pada akhir zaman. Masya Allah. Kalau kita tengok. Raya-raya yang dibuat oleh orang-orang putih walaupun dia buat dengan komputer nah efek dia tu kita cuba gambar katanya supo minta maaf dah kita tengok royal adalah the lord of the ring kita akan tengok natem-natem hot plat-plat yang dia buat kita gambar macam itulah di akhir zaman dengan sebab manusia yang ingkar hukum Allah buat benda-benda eh, yang haram sudah pun menjadi biasa sehingga ulama rakyat katanya tukar agama ni pagi petai pagi duduk dalam Islam petai jadi kafir setengah orang sekerat hari ya duduk dalam agama asal petai siapa ke malam esok pergi sampai ke pagi semula duduk dalam kafir dah tahu agama ni supornya pakai baju pakai seluar benar-benar hari sudah pun menjadi suk sambran bagi manusia pada ketika tu Allah Taala pun buat tubiknya menata daripada bombing nate tu dia adanya tukak Nabi Musa dan cicing Nabi Sulaiman yang Allah Taala wayak di dalam suratul baqarah iaitu nya at-tabut At-tabut maknanya tung, Tong supang petok tu lah. Tukak Nabi Musa dan cicing Nabi Sulaiman, duk ada lagi, duk dalam tong tu. Siapakah hari ni? Nata tu lah yang akan bawa mari ke dunia. Lepas tu dia tengok semua manusia. Dia akan ambilnya tukak Nabi Musa, dia pergi katok. Huk, huk, huk, dia pergi cok. Dalam tafsir ayat katanya gicok so pengecok moho tu lah. Atas muka orang-orang kafir, maka boleh kena belaka katanya ni adalah orang kafir. Tapi dia ambil cicing Nabi Sulaiman, dia gicok atas muka orang mukmin. Siapa yang ada email, dia gicok, cok, cok, cok, cok, cok. Kena belaka tiap-tiap orang. Orang yang ada pada ketika tu, yang menunjuk katanya, dia tu adalah orang yang berimek. Itulah peristiwa yang akan berlaku sikit lagi yang Allah cerita di dalam Quran iaitu apa? Binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka akan bicara dialog kecek dengan manusia sebab apa? Manusia ketika tu teruk teruk teruk sungguh sehingga orang dakwah orang kecek Islam royak agama pada waktu tu orang ramai buat bengong buat tak reti padahal dia tahu bahasa dia kau cai bahasa tapi dia wak tak erti, wak bengok eh mu kata gapo aku tak erti weh. Ha tu nak ayat katanya teruk siapa ko buat tak tahu wak tak erti dengan ajaran ya Allah bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Ni tu herayat. Wak tak erti dah dengan Al-Quran. Quran sikit-sikit lagi boleh jadi lepas tahu jijak-jijak dengan kaki dah. Wallahu alam lah peristiwa ni yang tetap akan berlaku. Sebab tu, bila kita tengok ayat ni tak, ada dalam tafsir, dia katanya, Yukhrijullahu lahum dabata minal ard qil min makkata wa qila min ghairiha. Ada sebahagian pendapat ayat katanya, Natal ni akan tubiknya di bumi Mekah. Ada setengah hoyak katanya tubik di tempat lain. Tempat lain ni maksudnya tak ada kira negeri mana-mana akan tubiknya natem-natem ni. Lepas tu adanya iaitu hadis Nabi SAW yang uh, Nabi cerita kan? dari Usaid Al-Ghifari dia katanya أشرف علينا Rasulullah saw min الله عليه وسلم من amra sa'ah. Nabi tu baik mari mari jumpa dengan sahabat sahabat-sahabat pakai duk kecek ha tano, tanda hari kiamat ataupun ha hari kiamat gapolah nak berlaku sikit lagi betul lah dengan nabi mari nabi raya faqal la taqumu sa'atu hatta taraw 10 ayat tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kamu semua akan boleh tengoknya 10 tano tano yang besar Tulu'u syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Waddukhanu asak. Dunia sikit lagi akan berasak semua. Tak ada kira negeri mana-mana, tubiknya asak daripada bumi. Waddabah iaitu menate yang kita sedang sedang bicara di dalam ayat ni iaitu yang menate menate bombing tubik mari mari kecek dengan manusia, mari seru manusia. Wa khuruju ya'juj wa ma'juj. Dan akan keluarnya jenis makhluk pelik juga iaitu ya'juj dan ma'juj. Yang Allah Taala firman di dalam surah Al-Anbiya. Nah dia tubik daripada gelong bukit. Tubik kok kok tepi-tepi bukit. Mari khainat semua manusia dan akan buat binasa di atas muka bumi wa khuruju Isa ibni Maryam alaihi salam dan akan lahirnya ataupun akan turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit ke dunia ni. Ha ni jelas-jelas yang Nabi royak di dalam beberapa hadis katanya turunnya di bumi asy Nah. Lagi wad dajjal iaitu akan lahirnya dajjal. Dajjal ni adalah manusia eh bukan jenis jing, bukan jenis matos butir duk tengah. Dak. Dajjal mata dua butir supaya dengan manusia, ia adalah manusia, dia kecek bahasa manusia. Tapi tu hawi kepada dia benda pasang fisik dia ada atas diri dia, dia boleh kecek tiap-tiap bahasa, dia boleh menipu manusia pada waktu tu, manusia duduk di dalam keadaan susah, maka dia royak ha nak masuk pok-pok dia syaratnya kena kufur dengan Allah Taala nak kena deraka kepada Allah dajal dia royak syurga dengan neraka nabi besar katanya hak mana dia royak syurga tu itulah neraka hak mana dia royak han neraka itulah syurga tapi ramanya manusia nak masuk balik kuat dajal sebab hiu hoi lapar dahaga susah payah pada waktu tu dajal mari tipu sehingga manusia banyaknya jadi kafir wa thalathatu khusuf khasfun bil maghribi wa khasfun bil masyriqi wa khasfun bi jaziratil arab dan tiga kali gerhana nah gerhana sini gerhana matahari iaitu di sebelah barat di sebelah timur dan satu lagi berlakunya di perpulauan Arab iaitu di Tawan Auckland yang berlaku ni benda plek gerhana matahari berlaku tip-tip sampai tiga kali wa narun takhruju min qa'ri adnin tasuqu aw tahshur nas dan akan timbunya api yang elok manusia gi kepada satu tempat di atas muka dunia jadi bakar habis dunia orang apa pakak lari lari lari lari umuh-umuh pokok-pokok kayu bakar habis Sehingga tak ada tempat manusia nak pergi duduk. Sehingga kena lari, lari, lari, lari, lari, lari, pergi duduk di satu tempat. Wallahu alam lah, tempat tu mana. Lepas tu, api itu sana, tabitu ma'ahum haithu batu, wa taqinu ma'ahum haithu qadu. Api itu sani duduk sekali dengan manusia, kalau dah manusia tidur waktu mana pun, dia duduk nyala situ. Manusia jalan, dia jalan. Manusia tidur, dia, dia duduk dia. Jadi seolah katanya dok faura manusia tu sial mandai sial mandai tak ada lari dah manusia. Buatlah gapo-gapo pun api itu akan helok pok-pok dia supaya orang dok helok menatal tu lah. Nah, itik ayek dan sebagainya. Nabi royak lagi di dalam hadis. Nabi katanya Inna awal al-ayat khurujan tulu'u shams min maghribiha wa khurujud dabati 'ala nasi duha. Nabi katanya awal-awal tanah yang akan zahir dekat-dekat dengan nak kiamat iaitu nya terbitnya matahari di sebelah barat. Ha ni wallahu alamlah zamir mana pun kita tak tahu dekat ni. Tapi tetap benda ni akan berlaku. Nak Nakwi Tiasat sendiri pun ya royak katanya dunia hok duduk musim mengikut kocor dia tu satu hari dia akan yut. Yut apa? Yut moon. Lepas tu dia akan moon Mengklap. Ha tu itulah tanda katanya dunia ni akan dekat noh nak berlaku hari kiamat. Dan akan keluarnya binatang daripada bumi ni waktu duha. Waktu matahari baru-baru naik wallahu alam lah nak kira negeri mana penlak kita pun tak tahu juga. Tapi Nabi rakyat katanya akan keluarnya bom, daripada bumi ni natep lek pada waktu duha wa ayyatuhuma ma kanat qabla sahibati sahibai sahibatiha fal akhfal ukhra ala ithriha qariban mana-mana mana dulu hak berlaku matahari dulu ke menatal dulu tu tubik maka lailia dekat-dekat di antara matahari ataupun nate hak tu tubik dulu hak berlaku dulu ha ni berarti katanya peristiwa ni akan berlakunya dekat-dekat dengan nak kiamat. So lagi hadis Nabi riwayat katanya uh, hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sittan." Segeralah beramal, berusaha perkara-perkara baik sebelum berlakunya nekara. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat belaka ni, iaitu nya tulu'u syam tulu'u syamsi min maghribiha keluarnya matahari dari sebelah barat wadduhan asap waddajjal iaitu nya dajjal waddabah iaitu nya menata yang keluar dari bumi wa khassata ahadikum wa amra am al'amah iaitu nya urusan ha tiap-tiap orang yang akan dia bawa diri dia sendiri untuk nak wis selamat sehingga susah payah dalam hidup ni akan berlaku belako pada waktu tu dan ha urusan umat ataupun orang-orang ramai. Ha tu payah dah orang nak pergi ke panha, orang-orang ramai tak ada punam yang kira katanya boleh ke panha orang ramai. Susah berlaku gotu goni gotu goni masya-Allah. Ha ni perkara-perkara yang akan berlaku pada sebelum kiamat. So lagi dah sikit lagi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda takhruju dabbatul ardi wa ma'aha 'asa Musa wa khatam Sulaiman alaihi assalam. Keluar akan keluarnya nate daripada bumi saat ni bersama dengan nate saat ni tukak Nabi Musa dan cicing Nabi Sulaiman. Kita pun tak ada kena duk tanya apa tukak tu duk mana. Cicing Nabi Sulaiman ini besi ke temaga? Tak ada kena tanya dah. Cahaya sudah, yakin sudah katanya benda ni masih duk ada lagi. Hak berlakunya pada Nabi Musa dahulu, orang zaman tu dia taruh. Dia taruh. Dan cicing Nabi Sulaiman pun masih lagi ada. Tapi akan dibawa keluar oleh natal tu. Ya, tu. Kita pun tak ada kena duk tanya katanya, dia tu baik apa ni, Uh, di negeri mana tepat mana bila gun. tak ada kena tanya banyak Caya, caya sudah fatah timu anfal kafir bil asa maka nate tu saat ni akan ambil tukak Nabi Musa gitik di hidung orang kafir wa tujalli wajhal mu'mini bil khati, dan dia gi dia ambil cicing Nabi Sulaiman dia gitik di hidung orang-orang mukmin hatta yajtami'an nasu 'alal al-khiwani yu'raful mu'minu min al kafir sehingga orang ramai kalau pakak jumpa ramai-ramai duduk di satu tempat pun akan boleh kena siapa orang mukmin, siapa orang kafir. Jadi nampak jelas ketika tu siapa yang berimeh dan siapa yang kafir. Melalui apa tu? Melalui menata inilah mai hidup wayak, mai hidup kecek dengan manusia ha urusan agama sebab manusia sama-sama manusia Ya tak seringar. Ha begitu. Cuba kita kiyah mudah-mudah katanya, zaman-zaman lalu ni, orang tak sedengar nasihat. Orang yang tak sedengar nasihat. Ya wak bodoh. Bukan ya bodoh. Ya wak bodoh. Ya wak tak reti. Ikut mu, nak ayat ke apa. Aku, aku dengar gitu-gitu. Aku tak sibuk perut ni. Apatah lagi. Benda ni akan berlakunya di akhir-akhir zaman. Sehingga degi manusia tu siapa begitu mu. Tak sedengar perkataan manusia sama-sama manusia. Sehingga menatai mari dakwah, mari royak. Ha agama dan suruh kembali kepada ajaran Allah. Gitulah, nah. Insya-Allah kita akan sambung semula satu ayat yang saya baca hari ini, ayat itunya ayat 82. Lepas tu kita akan sambung semula ayat 83 dan seterusnya. Kita tak tak tak, tak banyak dah, nak nak nak, nak akhir surah An-Naml. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.